अभी मैं जा रहा हूँ मैनेट और ये मैनेटन सिटी का हाईवे है रोज़ तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है बट की ट्रैफिक नहीं होती है और यहाँ से थोड़ा अलग है ये हाईवे यहाँ से थोड़ा बेटर है राइट लेफ्ट लेंगे अभी सिटी की हम किसे इंडिया में पेट्रोल पंप बोलते हैं ये गैस स्टेशन है मेरे भाई और क्योंकि बिकॉज uh, मुझे ये वाईफाई मांग रहा है ब्लॉग में जाके ब्लॉग एडिट कर दूंगा I will see you in the house of lobby so अगर आप लोग ने ये ब्लॉग जब कुछ कर दो और थोड़े से थोड़े बहुत कमेंट बताना कि आप लोग ये ब्लॉग का देख रहे हो सो so, अगर आप सो so, मैं ये ब्लॉग का लैंड करने भूल गया था गाइस से सो so, मैं जब स्कूल कार्ड की डिलीवरी भी हो गई ये भी हमको मालूम नहीं पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे ठंडी का हमारे ठंडी में बताना कि आप लोग को ये ब्लॉग शायद से डाला हो या नहीं पहले आएगी ऐड ये बात नहीं करना चाहता हूँ ज़्यादा करके बताइए आपको जहाँ अगर रमज़ान का ब्लॉग चाहिए तो मैं रमज़ान के लिए भी भेजूँगा आप so take care everyone and bye bye